Hey yo, yo tuve en los beats, ajá. Llegaron los del sonido golden, ja. ¿Qué pasó, ah? Me la encontré por internet, Me enamoré, sí, sí, cuando la escuché. Me la robé, sin importarme que muchos la hayan tenido, nadie le canta como yo. La encontré por internet, Me enamoré, sí, sí, cuando la escuché. Me la robé sin importarme que muchos la hayan tenido, nadie le canta como yo. Vete corriendo y tiro, llegaron los destinos, mientras suena el vinilo le ponimos el estilo. A nadie yo vigilo, camino mi destino, saludo a mi vecino y la vida yo me vivo. No ando preocupado, camino siempre honesto y eso es lo que me hace diferenciarme del resto. Brandoné en los textos en cualquier momento, no necesito hablar de alguien, yo mismo me presento por internet, eh, eh. me la llevé a mi casa también y la toqué y luego la follé, esa pista la descargué y la follé, me la encontré por internet, eh, me la llevé a mi casa también y la toqué y luego la follé, esa pista la descargué y la follé. Y que tanto que sea de internet, lo importante es votar del estrés, ni tú ni nadie me va a decir cómo lo tengo que libre, como el de ayer. Beatmaker, casi nunca compro pista. Y no es porque no quiera con tu bolsillo contribuir. Pero hay pistas en las que no se puede fluir. En cambio, en internet la puedes justo elegir. Peace free and see. La crítica que no contribuye solo quiere tu avance musical impedir. Da igual el método que puedas adquirir. Plasma de la forma que sea lo que vas a escribir. <laughs> de lo que vas a escribir. Me la encontré por internet, me enamoré, sí, sí, cuando la escuché, me la robé sin importarme que muchos la hayan tenido, nadie de cantar como yo. Por internet, me enamoré, sí, sí, cuando la escuché, me la robé sin importarme que Muchos la hayan tenido, nadie le canta como yo. Macumba, todo para tumba, conecta, conecta, aléjense de la catacumba. Se viene la bomba del boom bap, del buen rap, del rumba, derrumbaremos en este track. extractor, extractor, extractor captor. de la atención, de la atención, ya no hay competición. Competición de lo que admira, lo que le doy. El método, método, créeme todo lo que giran y respiran, si miran y ven que estoy. Y yo que sé que se dirán, solo sé que se irán, se retiran, se van, ya no están cuando miro. Esto poco ya te hizo en mis sonidos y sonido De fórmula geométrica, de métricas y rima Prepara tu oreja, dos bestias se te avecinan notoriosos, es notorio si estoy rapeando Yo solo toso y ya tienes alguien rimando Si suelto dos o tres palabras no lo hago al azar Rapeo con los que saben que saben del Salazar Grandes dones con brandones, con tractones Cobranones, contracciones, contracciones a todos los maricones, escupo crudo, reclones, No necesito Estamos lo que estamos, estamos, pocos reclaman. por internet. Eh, eh, eh, Me enamoré, sí, sí, cuando la escuché, me la robé, sin importarme que muchos la hayan tenido, nadie le canta como yo. Por internet, eh, eh, me enamoré, sí, sí, cuando la escuché, me la robé, sin importarme que muchos la hayan tenido, nadie le canta como yo.